أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين جعلنا يا غوندي بوادو بوادو وعندما تصلوا لا تكرروا الكلام كلاما فارغا كما يفعل الوثنيون لأن أباكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسمع